لا لا أص... ايوه كل واحد راح يجي نعطي نيد ونقول يلا آه ضربنا من بعيد ونقول الله يسامحك هاني أظن هو هكر لعين نشلف هيك ممكن تطلع اه لازم يحطوا في النص هنا آه، حديدي او لا مو شباك